По первому вопросу о а жалобе Барашева докладывается Олег Олегович. Уважаемые коллеги, Владимир Барашев, правильно его фамилия именно Барашев, пишется в заголовке с утверждал в своей жалобе, что не рассмотрела пункт номер 18 его жалобы. 16 нам представила э, доказательство и рассмотрения и направления заявителю, в связи с чем предлагаемое решение выглядит неодобрительно сказать, оставить э, жалобу без удовлетворения. Рабочие группы это все рассматривалось. Э, и тексты решений, и скриншоты электронных письма поправки мы видели. Уважаемые коллеги, кто за данное решение, прошу проголосовать. Кто против? Воздержался. Решение принято. По второму вопросу, по второму вопросу о жалобе Кузьминой Юрия Владимировна. А, сразу в первом глаза редактор сказал, там случайно голос. А, Юрина Кузьмина обратилась к нам с жалобой, которая за признать законом бездействия артикула 5, выделившегося в неисполнении бездействия в неисполнении э, обязанности по направлению ей заявителю решения номер 5 по ее жалобу. А, а также просит сами эти решения э, отменить. Рабочая группа довольно долго разбиралась со существом жалоб заявителя на различные роды действия бездействия нижестоящих по отношению к предметам участковых избирательных комиссий. Сомнений не вызывает тот факт, что тип номер 5, действительно известив э, заявителя о э, заседании, э, не направила, ну, заявитель нарушения не явилось, а тип не направила ей ответ, э, решение комитета по ее жалобам, в связи с чем предлагается соответствующий безусловно незаконным. А что касается существа жалоб э, на действия действия участковых избирательных комиссий, которые рассматривались их номер 5, то здесь основание для частичной отмены решения выявлено только в одном случае, а именно э, тип номер 5 безосновательно не отменила, э, вернее, безосновательно не признала незаконным действия участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 1531, которая а, запрещала заявителю а, знакомиться, ознакомиться со списками а, избирателей. Что касается иных ну, немножко правонарушений, в частности, а, внесение, а, выдачи избирателям, а, которые включены в список избирателей, день голосования бюллетеней без проведения проверки фактов голосования на другом избирательном участке, а также подсчеты и погашения избирательных бюллетеней вне э, помещения голосования, в другом помещении, то в этой части предлагается оставить без удовлетворения жалобы, поскольку э, погашение, э, подчеркивание погашенных избирательных бюллетеней было повторно осуществлено уже то есть, всех надлежащих лиц указанных компетентных, кстати, 25 закона президента. А что касается э, проверки, то здесь э, заявитель заблуждается о том, что такая проверка требуется во всех случаях. А требуется она по отношению тех избирателей, которые по обычному, не по специальному заявлению, а хоть нет, почему специально, по другому заявлению, а, от своего участка, грубо выражаясь, открепились, то есть подали заявление о включении список на а, другом избирательном участке, а впоследствии явились на избирательный участок по месту жительства. В больных случаях, как то а, предъявление специального заявления, когда избиратель день голосования включается в список, и Определение документов, свидетельствующих о регистрации жительства на территории участка. А, проверка не проводится, а закон предписывает включать в список выгодовых бюллетеней. В связи с этим предлагается а, в части обжалования решения ТИК номер 5 от 19 марта 44.13, 44.14 представили жалобу без удовлетворения. Это вот как раз те а, два момента, о которых я последними сказал. Отменить решение ТИК номер 5, 44.19 части отказа удовлетворения жалоб изменено на действие УИК 1543, выражавшихся в запрете ознакомления со списками избирателей, принять указанную часть новое решение, признав действие УИК 1531, выражавшихся в запрете членов вышестоящей избирательной комиссии практически на голосовое ознакомление со списками избирателей незаконными. признать незаконным бездействие э, ФИК номер 5, совершившееся в неисполнении обязанностей по направлению заявителя, а копия решений принято по жалобам заявителя на редакторской правочке в пункте третьем о а, результативной части заявителю. Так. И в абзаце первом на описательной части после территориальной перетеконечной методики там учетного голоса и четвертая строчка э, здесь есть выразившаяся. Так, ранее здесь можно читать, Уважаемые коллеги, предлагаемый проект решения прошу проголосовать. Кто против? Единогласно. По третьему вопросу по жалобе Малов. Уважаемые коллеги, обратилась в Санкт-Петербургскую комиссию обмена Семеновна Малос. А, Поселок Режон признание законом 222, выдавшийся на рассмотрение, поданных э, ею жалоб выполнены через посредство УИ-366. А, а, уважаемые коллеги, в данном случае а, установлено, что жалобы подавались они действительно не были рассмотрены в 22 однако подавались они через участковую избирательную комиссию, которая регистрировала их и присваивала им входящие э, номера. Э, в связи с чем э, предлагается именно бездействие УИК 366, вызвавшийся на рассмотрение жалоб, признают незаконным, равно как и, и, и, и, и, и, и, и, и, и приобщение жалоб к протоколу. Э, также говорится обязать УИК рассмотреть жалобы и направить э, те жалобы, которые адресованы в ТИК-22, на рассмотрение в ТИК-22. Да, добавлю, э, есть несколько жалоб, которые адресованы непосредственно в УИК. И, ну, я говорю, что да, да, потому что и направить могут ТИК-22 жалобы Мороз, поступившие в УИК-366. Для рассмотрения адресованных место рассмотрения адресованы Тогда получается, что те, которые она адресовала именно в УИК, тоже направить в ТИК. Потому что она, у нее там два жалоба. Те, которые адресованы в УИК представлены в УИК, и те, которые а, адресованы в ТИК, но представлены все равно в УИК, но ТИК не Согласен, тогда вот после мороз, э, запятая, адресованные в ТИК 22, вот, поступившие в УИК. Обязательно у них рассмотреть э, жалобы, слово поступившие мы выбираем а, жалобы Мороз, адресованные в КИК-22, э, а, а, направить в КИК номер 22 для рассмотрения. Сейчас. обязательно номер 366. Жалобы Мороз адресованные в СИС-22, э, направить на два действия. Как есть стратегическое обязательно есть 366. Рассмотреть поступившие жалобы Мороз, ну просто, да, поступившие, рассмотреть жалобы Мороза Мороз, срок, э, а, жалобы Мороз адресованные УИК, УИК да. рассмотреть пятидневный срок, да. а жалобы и направить ТИК-22, жалобы Мороз, адресованные в ТИК и поступившие в УИК 366. Да. Обязать УИК 366 рассмотреть поступившие, убираем, жалобы Мороз, запятая, адресованные э, в УИК номер 366, запятая, в пятидневный срок и направить в ТИК-22 для рассмотрения адресованные удаляем, ТИК-22, жалобы Мороз, запятая, адресованные ТИК-22 и поступившие, и поступившие по их 266. А пятидневный срок? Нет, нет, нет, это написано. И а, направить, и направить немедленно, перед ТИК-22 немедленно. остановить результаты, это уже следующий пункт? Не, не, это второй пункт, все во втором, третьего не будет права, Я потом подойду. Хорошо, спасибо. Потом решу. А вот здесь у нас направить результат он да? А, а приглашать? Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Нет, нет, тут Мороз и но ну, только, во-первых, мы не можем направить. Ну, Вы имеете в виду, чтобы они должны сообщить результаты рассмотрения. А да, о а результатах сообщить. Не, не, не. Нет, другого. Здесь речь о другом. Имеется в виду обязать УИК 366 направить. А, в ТИК-22. А, Все, все, да. То, что УИК рассмотрено. Тогда обязательно, обязательно. Да, обязательно УИК номер 366 направить результаты рассмотрения жалоб. УИК номер 366 и ТИК номер 22, ну, может в этом крутится, направить результаты рассмотрения жалоб Мороз в ну, непосредственно вышестоящую избирательную комиссию. Да, Можно? тогда да. для УИК это ТИК, типа, для ТИК типа. это ТИК. Да. Вышестоящую комиссию. А еще раз, может, Вы все равно не подойдете. Я просто еще раз. А, обязательно. А, Обязать УИК номер 366 22 направить результаты рассмотрения или правильно сказать, направить решение принятые по да. направить решение принятые по жалобам Мороз, ну, а, непосредственно вышестоящую избирательную кампанию. наверное, нужно тогда наверх поднять, четвертый, четвертый пик не станет оставить а, а жалобу на удовлетворение, а это третий, третий, четвертый. Пятый, э, нормально. да, то есть четвертый сделать третий, да, да. А И в том, который четвертый, третий, обязать ТИК-22 рассмотреть пятидневный срок жалобы Мороз, запятая, адресованные тип-22 и перед ним будет, иначе будет непонятно. направить копию настоящего решения Лауса в ТИК 20. Отставить жалобу на исследование правил осуществления. Коллеги, кто за данное решение о жалобе Мороз, прошу а, Оставить жалобу Мороз без удовлетворения в части осуществления проверки действий членов в части э, признания незаконными действующего. Там речь шла ну, не про проверку. Ну, ну буквально мы не признаем действия То, что, мы что она просит? А вот часть? В части обжалования. Действие решения 15. Правопрошение признать незаконным. Часть признания вместо осуществления проверки, признания. Ну, и будущем. Все. С контролем согласны? С контролем. Кто за данное решение отдал а бы Мороз, прошу проголосовать. Кто против? Воздержался. Решение принято. Спасибо. А, жалобы Подождите. Нет, коллеги, правильное замечание. Вот ну, давайте пригласить э, э, вот, в число адресатов в результатной части еще и УИ направить. И УИ, потому что УИ это тоже касается. Мы понимаем, что эти два да, не да. Так что еще раз. Тогда в части с поправкой прошу еще раз проголосовать, коллеги. Кто за данное решение, прошу проголосовать с поправкой. А жалобе Дикеренко. Так, уважаемые коллеги, смотрите, что это жалобы на Андреевича Липи и Ленка жалобе он указывает на то, что первоначально ему УИ, вероятно, участка 347 отказала в принятии его жалобы, а затем он все-таки представил, получил доказательство представления своей жалобы, уже направленной в э, адресованный ЖУКИК, но представил ее, тем не менее, в к ней он приложил э, в качестве приложения жалобу в у их, однако при этом жалоба в ТИК никакого указания на приложение не содержит. Таким образом, строго формально мы имеем ситуацию, когда участковая избирательная комиссия жалобу э, получила, однако не рассмотрела, в связи с чем предлагается предмет незаконного бездействия 247 дальше в нерассмотрении жалобы, поступившей в 247 референка, а также не приобщении данные жалобы протоколу. А, обязательно будет истекся рассматривать жалобу. А жалобу, адресованную в ТИК-22, а, направить, э, соответственно, в ТИК-22. Сейчас мы подвигаться второго а, Результаты рассмотрения направить результаты э, обязать УИК 347, направить результаты рассмотрения. Но думаю здесь тоже с учетом редакторской правки, остановимся на той же редакции, которая будет по предыдущему проекту, обязать э, УИК и ТИК э, направить э, решение, принятое по жалобам, в непосредственно читающую избирательную комиссию. По второму пункту обязать УИК 347 рассмотреть жалобу Кириенко, э, адресованную УИК. Ну, опять же, по аналогии с... И направить рассмотрение в ТИК-22 Жалобу референта, адресованную в ТИК и поступившую в да, по аналогии с предыдущим проектом. И третий пункт тоже, да, положительный результат, положительный. А непосредственно вышестоящий проект. То есть, да, референта, тоже адресованную. Опять же, четвертый пункт меняем местами. А у нас не повторяется, Вторая часть того пункта еще. А, там Коллеги. только направились, да, а здесь занимались. Да. Коллеги, кто за проект решения, прошу проголосовать. Смотрите, еще направо. И направить вы? Да. Единогласно. А жалобе Руш? А, да, а наверное, от того, что Руш у нас Александрович, да, у нас такие правильно прославления, Руша. И там предыдущий человек, опять, э, Лепеленко, Тит и Уик. Да, это мы ну, произнесли. да, Да. да. Ну вот, Руш, мужской, мужской вот склоняется. Да. А, так. Член и глаза повышающего голоса. Руш, Руш. Повышающего голоса. Нам Да, встречать. Ну да, встречать. Руш. Готовился жалобы на действие 322, выразившись о неустановлении права, спишется на комиссии. А, установлено, что жалоба поступила в обращение поступила в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, а, направлено в ТИК-22, фактическое время направления 19 марта в 3 часа 53 минуты. А, согласно информации, которую она дает Петровский, в настоящее время это обращение находится на рассмотрении. А, с учетом обязанности, безусловной, территориальной избирательной комиссии это обращение рассмотреть, с учетом того, что исходя из его содержания, его правильно отнести к той категории обращений, которая предусмотрена пунктом 420 Федерального закона закрыться обязательно 22 в срок до течения сегодняшнего дня и рассмотреть обращение РУШа. А, друзья, все-таки чисто 24 часа он все-таки не бывает. Тогда добавляется. 24. 24. 24. 24. как великий, так синтезатор передать на хранилище. Копию настоящего решения также направить великую и продавать склад. Может быть, мы добавим, что известив заявителя на ближайшем области, Ты его на этого но ну, если он будет рассмотрен, обязательно в установленном законом порядке, наверное, ну, мы а, в тексте решения, и мы об этом а, говорили на рабочей группе, все-таки признали данное обращение именно обращением а, э, упомянутого а, в пункте 4 Да, поэтому... Так, что-то не взялось. А, подождите, а направить копию настоящего решения заявить в ТИК, если мы обязали ТИК. А, после этого решения. Да, верно. Да. Ну, ну, Кто за данный проект решения, прошу проголосовать. Против. Воздержаться. Решение принято. И последнее наше решение на сегодня обжалуем Ивану ну, Уважаемые коллеги, да, еще что-то Членов 34 Иванова, вам случайно голоса, обратилась с жалобой на 5322 а, выразившихся в недалекшей организации приема а, обращений, как жалоб, так и заявлений. А, ну, мы ее заслушали подробно на рабочей группе, она указала, что на следующий день после дня голосования, 19 э, марта, явилась в помещении Т-22, где ее встретила только э, главный бухгалтер, специалист второй категории. Как мы знаем, в должностной обязанности главного бухгалтера не входит э, прием в том числе количества конвенции. Кого-либо из членов их на месте не оказалось, ну, впрочем, достоверно известно, что председатель ДИК единственный замещающий штатную должность члена. А, в это время находился в Санкт-Петербургской избирательной комиссии и э, сдавал документы в первый кандидат Сокола и правоохранительный а, Вместе с тем а, ему следовало организовать работу территориальной избирательной комиссии таким образом, чтобы все-таки обеспечить, а, обеспечить возможность э, приема входящих претенденций, включая в первую очередь э, жалобы и заявления о нарушении законодательства о выборах. В связи с чем предлагается признать незаконным бездействие 20 главы завершить надлежащий отмениться работу по приему и рассмотрению э, жалоб, заявлений. Я добавил здесь хотя, может быть, не ну, только жалобы заявления а нарушение. Да, в принципе, жалобы заявления. Признать незаконным при действии УЗИ-34, выразившийся в отказе отменять жалобу заявителя. Этот факт тоже на, на рабочем был установлен. Обязательно 22 в срок предусмотренный пунктом 420 рассмотреть по существу в данном случае, если мы говорим про пункт 420, ну, да, жалобу о а обращении. Нет, коллеги, здесь у нас как раз по-моему, жалоба была. Это как раз жалоба на обращение. Тут как раз таки дело Хорошо, жалобу и принять решение в соответствии с пунктом 6 статьи 75. А, направить э, копию настоящего решения принято решение для заявителя и внесено в решение. И совсем, что избирательная комиссия. А, нет, секунду. А, э, значит, по этому пункту а, мы обязываем их рассмотреть, при этом жалобы-то они не приняли. Соответственно, мы должны предыдущим пунктом направить жалобу в ТИК, который там Потому что здесь у них не принял, ТИК не принял, у них нет жалобы, нечего рассматривать. Да, наверное, в предыдущем пункте, после пункта второго, напомнить вам пунктом, направить жалобу заявителя Э, об, э, об обжаловании действий УИК 334 да. в УИК 22 Далее по тексту. И направить, э, значит, рассмотреть по существу принять решение э, принятом решении значит, э, пригласил заявителя, известив заявителя, известив заявителя о заседании, вот после Ивановой третьей страны, угу. да, и в четвертом пункте направить копию решения заявителю запятая Т-22 и ВИК-334. Уважаемые коллеги, кто задал а вопрос? Еще раз журналистская правка, раз, два, три, четвертая обязана хранится отпечатанного в номере участка 334. Это вопрос на первой странице, четвертая класс, у них 334, а не 335. Кто за данный проект решения, прошу проголосовать. Кто против, воздержался. Какие будут вопросы в разделе разные? Пожелания. Пожелания. Он уже почти прошел. Добрый ночи, а коллеги. А Это по нашим меркам уже немало. Платить надо 59 федеральному закону наших коллег, прямо 67-го. Чтобы они 67 выполняют. А еще хотя бы 59 Достаточно 67 Ну, естественно, ну чтобы отвечать жалобу от заявления и от обращения. 67-м не обычно. Всем хорошего. Yes.